На дворі осінь. Прийшла пора вчитись. Але в мене є засіб, який зробить цей процес цікавим і захоплюючим. Берем нашу чудокнигу планшет битви за землю рідну. О! Саме 8 вересня 1514 року битва під Оршею. Перемога Великого князівства Литовського над московитами. А хто привів це військо до перемоги? Рушаємо на його батьківщину. Я Вострозій. Аж не віриться, що стою на землі, яка народила нам славетно переможця. Вся Європа називала його Ганібалом 16 століття Костянтин Іванович Острозький. Українські школярі проходять його у сьомому класі. Слово проходять дуже до речі. Таке відчуття, що хтось навмисне хоче відбити охоту у наших дітей вчитися. Подивіться на ілюстрації у підручниках з історії а тексти від них просто блювати вверх. Тому я вирішив взятися за цю справу. А для мене, як для художника коміксів та мультфільмів, це як вагайте переслав. Якщо історію вчити шляхом переказування статей підручника або завчанням дат визначних подій, ця справа швидко набриде. Але знати її потрібно, щоб переймати досвід переможців і не повторювати помилок і поразок минулого. Набагато легше буде, якщо ми будемо бачити об'єкти історичних подій. Отже, почнемо з московитів. 500 років тому вони, як і зараз, взялися за собирання земель русських вокруг Москви. Так під Москву потрапили Новгородська, Вятська, Псковська республіки, Тверське, Рязанське, Смоленське князівство. А як же виглядали московські окупанти тих часів, які підійшли під Оршу? Здебільшого це була помісна кіннота. Тобто поміщик, який поміщався на клапоть землі під гарантію військової служби. Спосіб кнута і пряника завжди добре працював у Росії. Якщо він відмовлявся служити, що було рідко, його могли привселюдно відшмагати. Вони були впевнені у своїй перемозі, тому на війну виступав так званий елітний кінний авангард Московії. вдягнені у тигіляї. Це такий стьоганий кафтан, наповнений ватою і пенькою. Чимось нагадує <laughs> сучасних ватників. На голові або шолом шишак, або шапка, або так звана бамажна шапка. Сагайдак з луком і стрілами, а в руках або палаш, або бердиш, або чекан, або шестопер. А тепер переходимо до війська Великого князівства Литовського. Мені аж кортить намалювати лицаря у важких обладунках. Це потужна сила. Вишукані і міцні обладунки лицаря були рифлені ребрами жорсткості, так що їх на той час ніщо не пробувало. Хіба що гарматне ядро? Можна сказати, що це танки 16 століття. До роботи. Але виявляється, це не основна сила, якою Костянтин Іванович Острожський здобув перемогу. Про це я розкажу наступного разу. Не тільки розкажу, а й покажу, як об'єднане військо русинів, литвинів, поляків та жемайтійців зупинили московську навалу. Отже, до нової зустрічі! Шукайте і розповсюджуйте правду, і підписуйтесь на канал.